Так, началась очередная сессия Госсовета. И сейчас мы подойдем э, к Альберту Алексеевичу. Вот он продолжает свою одиночную акцию возле э, Госсовета. И прочитаем вот его плакаты. Если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть. Это э, Расул Гамзатов и есть ли у меня отечество». Здравствуйте, Альберт Алексеевич. Можно с вами пообщаться? Да. А, расскажите, пожалуйста, что за акция у вас сегодня проходит здесь? А, дело в том, что удмуртский этнос исчезает, и я не могу равнодушно смотреть. Я желаю, чтобы все народы были вечными, все языки великие, и они должны культивироваться, жить и не умирать. Но если я не подам голос – депутаты не предпримут решения, шаги, не предпримут не мероприятия, чтобы спасти язык и культуру удмуртскую. И, соответственно, этнос сам собой отомрет. Нужны решительные шаги. Нужно защитить язык через Министерство образования, через другие ведомства, чтобы язык был востребован везде, в государственных учреждениях, в общественных местах, чтобы удмурты не чувствовали, что их язык является второстепенным. Он должен быть равным как это прописано в нашей демократичной Конституции Российской Федерации. Угу. А пока что Конституция нарушается, нарушается равенство языков. В государственных учреждениях язык не востребован, чиновники не знают его, и, соответственно, получается на практике э, только один язык функционирует – русский. А тогда, как у нас по, э, по Конституции Удмуртской э, Республики, два государственных языка. Язык должен быть и на вывесках, на плакатах, на лозунгах и в общественном транспорте, и чтобы удмурты не чувствовали себя людьми второго сорта. А какое вы обращение бы хотели, ну, кратко сказать э, депутатам Государственного Совета через э, это послание? Э, депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики должны бы принять закон о внесении изменений в системе образования. В школе удмурский должен преподаваться во, во всех школах. И все учащиеся Удмуртской республики должны изучать удмурский язык нарав... наравне с английским языком. Э, русский язык, он э, шире используется – предметы на русском, а в начальных классах предметы тоже надо на удмурском языке. И математику, и, и литературу, э, и, и, естествознание. Вот предметы разные должны быть на удмурском языке. В Татарстане предметы и в средней школе изучают на татарском языке. У них есть факультеты, где преподают э, на татарском языке. И, и это правильно. Угу. иначе язык просто исчезает, удмурты ассимилируются, и на сегодняшний день за историю ассимилировано уже десятки язы э, языков, десятки народов. Весь, Меря, Мурома, э, исчезают уже Водь, исчезают и жорцы, и э, на очереди Карелы, Эрзя, Мокша, вот. И э, если не принять меры, в ближайшее время э, за несколько десятилетий удмурский язык исчезнет. А язык великий, э, культура самобытная, любой народ самоценен. Если растения, животные заносятся в Красную книгу, то тем более надо защищать этносы. Иначе это будет позор для Российской Федерации, если э, не разработать государственную программу. Должна быть национальная политика по защите э, удмуртского языка и удмурской культуры. Э, вот возьмем дома культуры – там везде русский язык. Э, и э, не должны э, удивляться, если удмурты скажут, нам нужны удмуртские центры, удмуртские дома культуры. Согласно Конституции, права равные и должно быть равенство. Вот э, до тех пор, пока сюда не пришли э, колонизаторы, все удмурты разговаривали на, ну, на своем родном языке. До 1020 э, до 1929 года все удмурты владели родным языком, а сегодня владеют только треть удмуртов, и это в основном старшее поколение. А, э, а э, дети сейчас русеют. Вот э, нужно, нужно принять решение в Госсовете, чтобы в удмуртских садиках, в садиках удмуртских деревень, э, чтобы разговаривали на удмурском языке, чтобы все дети э, удмуртских деревень росли на родном языке, иначе они не будут впитывать народную мудрость, народную культуру. И э, это условие для исчезновения э, этноса.